auch keine Lust hast, nach deinem nächsten Mallorca-Kurztrip mit einem Monsterkader wieder zwei Stunden an der Passkontrolle zu stehen, dann geh wählen. Am 26. Mai sind Europawahlen.